mana soat 12 dan 55 minutda o'tdi mana mana shu xotin ovqatni quydirmayapti go'shtlarni paqirlarga tushgan go'shtlar ahvolini qaranglar shuncha bolaga ahvolini qaranglar beshta ishlagan joyga beshta xodim ishlagan joyga uch kishini ishlatib chavlatib mana shu xotin endi kelib olib mana go'shtlar normada emas soat 5 kam bo'ldi mana ta xodim ishladik nima bu qog'ozmi yo karamdali qorasimi karamni qorasi ekan karamni qorasi ekan mana go'shtlar qarang mana go'shtlar non tagida bir dunyo ustiga soya bilan yashirib qo'yishgan